está aqui nos 12 apóstolos, os 12 apóstolos de Melbourne. Fica mais ou menos umas 2 horas e 45 de carro do centro de Melbourne. Ah, de trem vão demorar umas 15 horas, então eu sugiro vocês alugar um carro para vir para cá ou pegar uma excursão para os 12 apóstolos que vale muito a pena. E se você está interessado nesse vídeo, fica comigo e tchau. O legal aqui é de tipo, você vir nos 12 opostos é você ver que na verdade o que você está vendo hoje ele vai mudar da próxima vez que você vier, porque a água ela continua batendo nas pedras e isso vai causando a erosão delas, então tipo não são mais 12 apostos, são menos que isso hoje em dia, porque foi caindo tudo, então nesse... Uh Nesse processo de erosão das pedras, você vai perdendo os apóstolos e outros vão se criando. A gente alugou um carro pra vir pra cá, como eu falei no começo do vídeo. Ah, <coughs> o aluguel do carro foi 54 dólares só, então vale muito a pena pra você ah, que tá indo com galera, por exemplo, se forem 5 pessoas, ficar 10, 12 dólares pra cada, é muito, muito barato, vale muito a pena. Ah, a questão é que o preço dos carros eles variam um pouco de aluguel, um, ah, porque depende se você é maior de 25, se tem carteira australiana, isso que. Então sei que muita gente vai perguntar, ah, eu consigo fazer o aluguel do carro com a carteira brasileira? Consegue, consegue, traz a tradução, você consegue fazer o aluguel do carro com a carteira brasileira também traduzida. É, não tenho certeza se vão pagar um extra por isso, mas se for menor de 25 anos, com toda certeza vai pagar um pouco a mais. A gente alugou na Hertz, um, ah, eu indico pra vocês o site Vroom Vroom Vroom, é, no Google Vroom Vroom Vroom, é um site que compara os preços de carro carro aqui na Austrália e acho que eles comparam em outros lugares do mundo também. Então vale a pena pra vocês procurarem quando vocês vierem pra cá, pra vir de carro. Né, gata? Nossa, olha minha cara. Tá linda. linda. É, não, o que eu ia falar? <laughs> Não sei o que você ia falar, tava na sua cabeça. Hum. Se tiver com duas pessoas já vale a pena, porque pra vir pra cá a excursão é 160 por pessoa. É, já vale a pena. Uhum, uhum, uhum, uhum. Lá de Melbourne a gente fez um caminho por dentro. Então, o que eu quero dizer por dentro, a gente demorou 2 horas e 40 para chegar. Ah, tem um caminho que é muito mais bonito que é pela Great Ocean Road. Ah, <laughs> tem um caminho que é muito mais bonito pela Great Ocean Road, ah, só que ela demora tipo 5 horas, então é muito mais longo o caminho, só que é muito mais bonito. Se você tiver com galera para fazer essa trip e tal, é legal que você faça por lá, porque você vai parando e tal, vai, né, enfim, curtindo a vista enquanto você não chega aqui. Mas você tá só você e sua mulher, ou só duas amigas, dois amigos, não sei o que e tal. É, venham por dentro que vai ser mais rápido para vocês chegarem aqui. Como são as regras de drone aqui na Austrália? O caso é o órgão regulamentador das aerodinâmicas. <laughs> Aerodinâmicas da Austrália. Das aero. aero fucking shit. E aí, o caso regulariza tudo, então você não pode voar mais de, menos de 30 metros das pessoas, em carros. estádios, em shows, em carros, em rodovias. Em carros não, perto dos carros. Perto dos carros, você não pode voar em lugar nenhum praticamente. Então o único lugar que você pode voar é um lugar campo aberto e só. <laughs> Mato. mato. Ainda nos matos eles ainda tem lugar que não pode. Ainda assim no mato tem lugar que não pode. Então tipo, aqui tá ficando cada vez mais chato voar drone, tá ficando cada vez pior. Ah, e a galera que voa mesmo reclama muito, assim, porque não tem onde você pode voar mais o drone aqui. E aqui eles não vêm só tipo, oh, não pode baixo durante, não, já chegam com a multa mesmo. no meio da estrada para comer num, num cheese que a gente viu aqui. Muito legal. Ah, aqui você pode escolher, na verdade, os queijos que você quer comprar eles, tem que experimentar todos eles. É muito, muito bacana. Então aqui você tem vários tipos de queijo que o tiozinho faz aqui, cara. É super legal. Esse senhorzinho aqui atrás de mim é o cara que faz todos os queijos. Eles têm as vacas aqui, eles têm os leites aqui. Então eles tiram o leite da vaca, fazem o queijo deles aqui e vendem o próprio queijo. Então eles têm bastante esse negócio de comunidade. É, né, da galera comprar as coisas que eles mesmos produzem por aqui. O nome do lugar é o Apostle Way Cheese, esse daqui, ó. Quando a gente vai passando pra vir pros dos apóstolos, vocês vão ver isso no caminho. Vai ter algumas placas lá, taste, é, é, cheese tasting. E vale muito a pena comprar. Eu comprei uma pecinha desse queijo porque ele faz um, um, um cheese taste, né, que você deixa você experimentar todos os queijos que eles fornecem aqui, que eles produzem aqui, e aí você escolhe qual que você quer levar. Você pode levar todos, se quiser. Eu comprei um só porque, enfim, né, não dá pra comprar todos. Mas eu gostaria muito de poder levar todos para casa, porque os queijos são muito, muito bons.